第二课练习。Now let's look at the exercises in this lesson. 欢迎来到我们的课后对话练习。我们来看我们的第一部分练习。好，第一部分是看汉字读句子。我们来看第一个问题是什么？ 好，这个问题的答案是，请问台湾哪里好玩？请问台湾哪里好玩？好，那我们来看第二个句子。好，你想到了吗？答案是我去过一零一大楼，我去过一零一大楼。 好，我们看第三个句子。好，第三个句子是我一定要去淡水看看。我一定要去淡水看看。那我们来看第四个句子是什么呢？ 好，我们来看答案。答案是那里的风景很漂亮。那里的风景很漂亮。你答对了吗？好，最后一个问题，我们一起想一想。好，老师说答案喽。 那里有很多有意思的地方。那里有很多有意思的地方。好，第一部分就到这里。那我们来看一下第二部分。第二部分要请你们把句子改成是非问句，把句子改成是非问句。我们来看第一个问题。 好，第一个问题是，英国同学也喜欢去老街。英国同学也喜欢去老街。还记得是非问句要在句子的最后加上一个 particle 吗？还记得吗？所以这个句子的答案应该是什么呢？ 好，我们来看一下答案。答案就是英国同学也喜欢去老街吗？加上一个吗，就是是非问句了。好，那我们来看下一个问题。下一个问题是，在淡水，在淡水。 好，在淡水改成是非问句，还记得是非问句在中文有两个方法，第一个是老师刚才说的加吗？还有我们可以用在不在，在不在淡水，还是在淡水吗？你答对了吗？好，那我们来看下一个问题，第三个问题，第三个问题是。 在台北市附近，在台北市附近。那改成是非问句一样，有两个方法，最容易的加吗？所以第一个答案在台北市附近吗？在台北市附近吗？第二个我们可以说在不在台北市附近，在不在台北市附近？ 好，那我们来看最后一个问题。最后一个问题是淡水在台北，淡水在台北。好，跟老师想一想，答案一样有两个哦。好，第一个答案，淡水在不在台北？淡水在不在台北？ 第二个是淡水在台北吗？淡水在台北吗？好，这个是第二部分，老师相信你们一定都没问题。那我们就来看下一个部分喽。下一个部分，老师会给你们汉字，请你们选出正确的答案。好，第一个问题是，请问台湾？ 哪里好玩？请问台湾哪里好玩？答案应该是蓝色的。台湾好玩的地方太多了。好，下一个问题：淡水、阿里山，你都还没去过吗？答案是，我都还没去过。 我都还没去过。好，下一个问题，你说的淡水在哪里？你说的淡水在哪里？答案是就在台北市附近，就在台北市附近。第四个问题，你好吗？别人问你你好吗？ 你要说，我很好，我很好。如果你们喜欢我们的教学影片，欢迎你们帮我们分享、按赞还是订阅。那我们就下一课见喽，拜拜。